Ребзин, фига вам брецель, а? Вы же коты. И чё? Чё? Чё? Руф, нафига тебе брецель нужен? Да, видишь, какой он? а мой палец! Ауч. Руфи, нафига тебе брецель, а? Руфи, ну ты же кот. Как я потом буду есть обслюняканный бретель после тебя? Очень вкусно, скажи зато. Очень вкусно. Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Шанель пользуется другой тактикой. Она откусывает кусочек и потом его вот там вот в уголке где-нибудь доедает. И этот всегда должен быть у самого большого куска рядом. Ой-ой-ой. Так, ладно, Ребзи, я теперь буду доедать ваш обслюняканный брецель. Все. Счастливо.